から花笠舞踊団の皆さんと民族文化サークルよもやま会の皆さんによる花笠踊りを披露いたしますパレードはご覧いただけませんが少しでも花笠祭りの雰囲気を感じていただきたく本日は華やかな成長花笠踊りを花笠舞踊団の皆さんよりそして民族文化サークルよもやま会の皆さん より披露していただきますまた伝統格式ある花笠音のために演奏されます花笠イ鼓の音で踊りにダイナミックに花を添えていただきますもしよろしければ手拍子などで賑やかに参加いただければと存じますそれでは皆様短い時間ではございますがどうぞお楽しみください山形のお祭り花笠祭り 花田さんのスタートですどうぞ